an academy. Let's crack it. For your dose of motivation, let's talk about your hostel life. पता नहीं तुम्हें से कुछ लोगों को हॉस्टल लाइफ से डर क्यों लगता है but I am hundred percent sure the hostel life is gonna be the best part of your life ever और one of the best parts of your life ever will make great friends your roommate will be good even if the roommate is not good you will always find the solution तुम्हारी कोई बहुत अच्छे दोस्त का रूम होगा बगल में तुम उसके रूम में पड़े रहा करोगे you will make Maggi together you will make I don't know what all together बहुत सारी कुकिंग होगी एंड <laughs> uh, मैं इसका खाना अच्छा है नॉर्मली ज़्यादा रहने नहीं उसका they also have canteen also in the hostel है and then I am sure तुम लोग डिलीवरी तो कर ही लोगे मतलब उसमें तो तुम लोग टैलेंटेड uh, हो and and hostel will be fun जितने बजे तक जागना ही जागो गाने सुनो मस्ती करो अपना रूम अपने हिसाब से डेकोरेट uh, करो so in short you will get like a lot of freedom and you will make amazing friends not just like your batchmates even seniors and juniors will be your great companions in the hostel Unacademy let's crack it